Arkadaş simpatik nedir? Vaziyeti yakliç nedir? Geyinliği brenddi Hamsı zagraniç nedir? Sakkalı akurat nedir? Söhbeti friyat nedir? Maşını kalem vagendi Üstü kvadrat nedir? Hörmeti var her yerde Moskvada, peterde, Verga kaşın adını geçti bir de sever Hörmeti var her yerde Moskvada, Piterdə bir qardaşım Adını gəl Sibirdə, Sibirdə Bakıda Gəncə basarda Yayda gedir dincəlir Gəzir Quba qusarda Tapancası belində Qara təsbih əlində Haqqı deyir həmmişə Yalan yoxdur dilində Hörməti var hər yerdə Moskvada, Piterdə Verqa qaşın adını Gəzdi bir də sevirdə Hörməti var hər yerdə Moskvada, Piterdə Verqa qaşın adını Gəzdi bir də sevirdə Keyfim kef damağında Meşəqə gölü qırağında İçir samavar çayı Malibora damağında Ay üzü saqqallı qaqaş Hörmətli sandallı qaqaş Sənə saqqal çox yaraşır Sən üzünü etmə tarar Şöhrəti var hər yerdə Moskvada, Piterdə Verqə qaşın adını Gəlsi bir də sevirdə Hörməti var hər yerdə Moskvada, Piterdə Verqə qaşın adını Gəlsi bir də sevirdə Her yerde Moskva'da, Peter'de Verga kaşın adını gelse bir de sever de Hürmeti var her yerde Moskva'da, Peter'de Verga kaşın adını gelse bir de sever de